Kaji datang di foto mesti saya gua tahu gua ora wis tekan Ya iya iya. pomo manuk kowe pe tapi ora. Tolong anu 50 pomo manuk wis tak tuku tenan kok. Heh, wis tak tuku kowe. Iya 350 wong. Nek Oh, mangan. Mas mau di mana Mas? Saya juga pengen lihat ngomong ngono. Eh jangan makan lomba. Jangan ada. Adone separuh-separuh nih. Semua pisang saya kira pengen semua. <laughs> sore. Obrigado. Ini kan ada yang ngambil dia